ubundi igihe mvuka amajyepfo kuko bamaze kubivuga mvukana n'abana mirongo itatu na babiri eh. abana mirongo itatu na babiri buri wese hari abantu bamamagara byari bimeze gute abana n'abagore bangahe nkabasobanurira mm, data yari umubosi papa yari umubosi ufite amafaranga menshi ufite amasambu menshi bityo rero bimutera gushaka abagore benshi eh, ariko nta nubwo yari akijijwe ashaka abagore umunani na mama wa cyenda iyo rero naje nsanga abana baragwiriye reka gutyo hari igihe uza rwose udakenewe eh, umugore n'umugabo barimo basigana ngo jya muri onapu ngo sinjya bari muri ibyo ngibyo ariko rero ngiye naje ntakenewe kuko eh, nasanze abana baragwiriye hanyuma rero inda yangiza nk'impanuka mm. ariko ku bantu ku mana yari ibizi ko nzaba nicaye hano uyu munsi eh, bitewe n'imibereho mama wanjye yari afitanye na papa mm. bituma afata umwanzuro wo gukuramo inda yanjye ikuramo inshuro zirenga zirindwi yanga kuvamo hanyuma igihe cyo kubyara kigeze nyine ajya kubyara mm, areba ahantu hari umwobo reka tuvuge umusarani nyine ariko bataratangira gukoresha eh, abirangiriza aho ngaho ku bwa rya jambo imana yavuze ku muntu akiri mu nda mm, yego imana yohereza abanyamasengesho ko nashatse umugore tukamarana imyaka ine nkubitwa inkoni z'umugore hmm. ah, wakwibaza ati se wakubitwa gute yakurushaga imbaraga byarimeze bite yesi reka ngusubize kandi nifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia amerika ndetse na canada yewe muntu wumva ikinyarwanda aho uherereye hose reka nguhe ikaze muri kino kiganiro Ah, ndagira ngo nkubwire ngo niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza ushobora kuba waraye urira ariko ejo wazinduka uvuza impundu ah, nk'uko bisanzwe rero kuri kamera muri kuhabona umugabo tujye kubana muri kino kiganiro ni ubuhamya bwagutse ni ubuhamya buhindura ni ubuhamya buhindura benshi bwubaka imitima ya benshi rero niba nawe uri buze kuza gukurikira kino kiganiro ukumva ari kuvuga mm, nk'ibyakubayeho ukumva ni umuntu uciye mu nzira y'umusaraba nkawe ubivuge muri komenti ndetse niba wumva hari n'icyo nawe wageza ku badukurikiye uze kuza kureba nimero ziriho aho ngaho uduhamagare turiteguye kuguha umwanya rero porofeti turakwakiriye kuri yero tivi murakoze cyane mbere y'uko wenda ngira icyo ah, mvuga mm. ndagira ngo tubanze dusenge imana mm. tubanze dusenge imana kugira ngo gahunda zacu zose zigende neza kuko mbere na mbere imana eh, reka dusenge mana turagushimiye mu izina rya Yesu izina rifite ubutware n'ubushobozi nce bugufi kuri iyi saha kugira ngo uduhe umugisha muri iki kiganiro mm. umuntu wese ugiye gukurikira iki kiganiro nakwita insanamitima ko kigomba guhembura benshi ubaha umugisha umukobwa umugabo umusore umukecuru umusaza uri mu rwanda mu mahanga mu mpande zose zitandukanye z'isi buri wese agubwe neza kuvuga iki kiganiro kandi umutima we uh, uwomoze ikinini cyawe ni wewe mana iregira ikirema ikagikomeza wibwiye Yeremiya ibintu biremwa ntabwo ari ibya kera waramubwiye ngo ni ibya nona kandi ibiremwa nibiba bidahari turagushimiye kuko buri wese agiye guhabwa ikinini kijyanye n'uburwayi bwe mu izina rya Yesu amen Ah, yego rero nk'uko narimaze kubibabwira n'ubundi ni mazimaka jean pomuseni bakunda kwita porofete biresitaye eh, niryo zina ry'ubuhanuzi ko ngenda uwo muhanuzi kandi wifitiye icyizere n'imana yemera ah, ndi umugabo mfite umudamu n'abana ntuye hano mu mujyi wa kigali rero ku ivuko ryanjye mvuka mu majyepfo mu karere ka nyanza mu murenge wa busoro hanyuma ndashimira imana ko namwe mwumviye umwuka mukaba muje kugira ngo uh, nsangize abantu baba bameze nk'uko wenda nari imeze icyo gihe iki kiganiro ikiganiro ngira ngo mbagezeho uh, ni ubuhamya bw'ibyambayeho mu buzima bwanjye ntarakizwa mm. twabona dufite n'iminota nkakubitaho kandi gato yamaze gukizwa ubundi gihe mvuka amajyepfo ko maze kubivuga mm. mvukana n'abana mirongo itatu na babiri eh. abana mirongo itatu na babiri buri wese hari abantu bamamagara byari bimeze gute abana n'abagore bangahe nkabasobanurira mm, data yari umubosi papa yari umubosi ufite amafaranga menshi ufite amasambu menshi bityo rero bimutera gushaka abagore benshi eh, ariko nta nubwo yari akijijwe ashaka abagore umunani na mama wa cyenda niyo rero naje nsanga abana baragwiriye reka mvuge gutyo hari igihe uza rwose udakenewe eh, umugore n'umugabo barimo basigana ngo jya muri onapu ngo sinjye bari muri ibyo ngibyo ariko rero ngewe naje ntakenewe kuko eh, nasanze abana baragwiriye hanyuma rero inda yangiza nk'impanuka mm. ariko ku bantu ku mana yari ibizi ko nzaba nicaye hano uyu munsi eh, bitewe n'imibereho mama wanjye yari afitanye na papa mm. bituma afata umwanzuro wo gukuramo inda yanjye ikuramo inshuro zirenga zirindwi yanga kuvamo hanyuma igihe cyo kubyara kigeze nyine ajya kubyara mm, areba ahantu hari umwobo reka tuvuge umusarani nyine ariko bataratangira gukoresha eh, abirangiriza aho ngaho ku bwa rya jambo imana yavuze ku muntu akiri mu nda mm, yego imana yohereza abanyamasengesho maze mu munsi umwe baza ku wa kabiri ndi mu ngobyi yo mu nda ndagira ngo nshishikarize abantu bakurikiye kino kiganiro yuko imana itaragukuraho amaboko nta kintu ushobora kuba kandi burya abantu baravuga bikaba ariko ikinyuranyo kirimo imana yashyizemo iyo bategetse ntibikomera sinzi iri jambo niba haramuryumvise abantu baravuga bikaba ariko iyo bategetse ntibikomera ariko iyo bategetse ntago bikomera kuko nta bubasha bwo gutegeka bafite mm-hmm. ariko kuvuga ko barafite umuntu wo kuvuga buri wese yivugira ibyo ashaka bankuyemo abanyamasengesho mazemo umunsi umwe baza kuwa kabiri bankuramo n'imbungobyi yo mu nda ariko imana irandinda sinapfa mm-hmm. ndaho nashimira imana ko yinibutse ibintu imana yankoreye numva nk'iyifitiye ideni uyu munsi tuvugana hari impano nyinshi imana yagiye impa kugira ngo abantu babohoke ngire umumaro mu gihe cyanjye hmm. ah, imana yampaye impano yo gusengera abarwayi eh, badayimoni kwirukana abadayimoni gusengera indwara nyine zitandukanye zifata umuntu hmm. zije mu buryo bwa kidayimoni izo mpano imana yazishyize muri ngiye kujya ngo musengere abantu hmm. ngira ngo ni nayo mpamvu cyane imana yandindiye muri ayo makuba ko iyo usomye itangira itatu karindwi cumi n'umunani Ah, biravuga ngo bamwitegera akiri kure bamugira inama atarabigira hafi hmm. bamugira inama atarabigira hafi hmm. hari ibintu rero eh, bibaho ku bantu utabikekaga utabitekerezaga hmm. nta n'ikintu na gito wumva watekerezaga kuri iyo gahunda ariko imana indindira ngaho nagiye mbona imbabazi z'imana mbona imbaraga z'imana reba kugira ngo yosefu agambanirwe na bene se abaribo bajya kumujugunya mm. abaribo batuma ajya muri gereza ndenda kuvugana n'abantu wenda bajugunywe na miryango batawe n'ababyeyi cyangwa se ababyeyi bakabihakana bajugunywe na bene wabo uyu munsi tuvugana igihe umuntu aba avindimwe n'abantu bagakomera wowe ukaba woroheje rero bahita bagira avantaje bene wanyu iyo muvindimwe n'abantu bagakira wowe ugakena buri wese nta nubwo aba yifuza kukumenya ariko uzarebe iyo umuntu afite akantu buri wese n'uwo mudavuka hamwe avuga ko muziranye mm. ariko ndashimira imana ko ari umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba igihe cyose murambivuga iyo umuntu anyereye amanuka agwa ahajya mm. urumva kandi iyo umuntu azi icyo ashaka ntafata icyo abonye uyu munsi tuvugana wowe ntabwo uriho ku mm. ndavugana nawe kuri iki kiganiro ntabwo uriho ku bw'abantu nturiho ku bw'imiryango ah, muri yavuze ngo ni si ufite urufunguzo rw'ibizakubaho wenyine bankuramo banjyana kwa muganga mara banyanye kubavurira mavuriro atatu amavuriro atatu ivuriro rimwe banze kunyakira rya kabiri banga kunyakira irya gatatu nahahuriye n'umuganga w'umukirisitu akimara kunkubita amaso yumva ijwi ry'imana biramubwira ngo uyu mwana azakomera uyu mwana azankorera mwakire neza nanjye ndaguha umusada cyangwa se ubufasha bwose ukeneye kuko azabaho urumva mu gihe abantu bari bazi ko nazabaho mu gihe na mamu bwe yamenye nyuma ko ndiho yarazi ko napfuye ariko uyu munsi tuvugana mama ariho iyo mbona arishima akavuga ngo mwana wanjye nari impombye mm. kandi twasabanye imbazi byarangiye hanyuma bashyira muri bya byuma nyine bifasha abana yego amaramo imyaka ibiri mm. muri iyo myaka ibiri imana ihagurutse undi mubyeyi araza nkura kwa muganga urumva agenda akurikiye mu rugo rutari kwa data wamaze imyaka ibiri mu bitaro wamaze imyaka ibiri muri koveze namaze imyaka ibiri muri koveze mm. yego hanyuma imana ihagurutse umuntu w'umumama araza witwa bujeniya aransinyira aravuga ati umwana ndamucyuye anjyana mu rugo niho nakuriye kugira ngo abantu bumve ko imana igifite amaboko ubundi mm. iyo imana yagize ikintu ikuvugaho ni ibintu byiza cyane biba bikomeye kuko abahanga baravuze ngo amaboko y'imana aba eh, bivuga ngo imvugo yayo niyo ngiro eh, iyo ivuze ibintu irabisohoza uko byamera igihe cyashira ntabwo ijya yibagirwa <coughs> uko wakwitwara kose ndakubwira ngo ni imana iherekeza ijambo yavuze kugira ngo utazagira urubanza uyishoraho hanyuma ibisigaye ugasiga uruhangarana ariko yo nta kibazo mufitanye imana yankoreye ikintu kitazamva ku mutima nta muntu n'umwe wari kunyomora ingoma nari ifite ariko navubuye n'imana niyo yanyomoye ingoma mu mutima wanjye n'uyu munsi tuvugana impungenge n'ibibazo abantu bafite ni abantu bagiye bajugunywa batagwa bangwa na bene wanyu babura iminani wabo bariganwa muri ubwo buryo ariko reka nkubwire dufite imana ijya no mu rukiko dufite imana ijya no mu bacamanza dufite imana ijya mu nzego zose ikakuburanira ugahura n'umuntu ushinzwe ushinzwe wenda uri mu cyiciro cyawe cy'ibibazo ufite akakuburanira utamuzi akakuvuganira utamuzi imana igakora ibintu by'imbaraga ukavuga uti mpuye n'imana buriya ni kwa kundi navugaga mm. abantu bajya basenga bakavuga ngo mu ijoro ibintu biruzuye biranagana mu ijuru nta kintu kibaye mu ijuru haba ubuntu bw'imana gusa iyo usenze imana iguha ubuntu ubuntu bukaguha abantu abantu bakaguha ibintu aribyo wasabaga imana ariko hari umuhanga wavuze ngo cyane cyane amaboko akora aruta iminwa isenga urabona muri iyi minsi ivugabutumwa dufite ntabwo ari iry'amagambo gusa dukeneye ivugabutumwa rifite n'imirimo ibikorwa eh, kuko kubwiriza umuntu waburaye ni ikibazo ufite ibiryo ntabwo bifata kimwe n'uko natwe tuvuga ubutumwa wenda ntawe wakurikirana ngo yivuge ibigwi ariko nanone kandi mfite icyifuzo cy'uko umuntu wese usenga ubwiriza abantu uremesha abantu imitima akatuma abantu bagubwa neza yuko imana yajya imusapotinga imuha sapoti kugira ngo kuko iyo urimo uvuga imana uri i mu bunyage uri mu bibazo ntabwo abantu bumva imana usenga iyo ari yo mhm. kuko cyane niba ari ikintu kiryoha ni ukuvuga imana ufite ibyo kurya wambaye ufite ahantu utaha iyo ni sapoti ya mbere ikomeye ituma ndetse n'umuntu ubifite agasenga nabi reka mvuge agasenga nabi uwo nguwo najya mu muriro azihangana ashe mm, neza urumva kuko nshatse kuvuga iki abantu bose hari igihe imana iguha amahirwe utayakoresha neza mm. ukazarogirita mm. icyo kirumvikanye wenda reka nikomeze ku buhamya ah, naje kubona imbaraga z'imana imana inkura aho hantu nkurira kuri uwo mumama utari mubyeyi wanjye mm. maze kuba mukuru nibwo yamwengureka njye kukwereka iwanyu mm. tugiye nsanga mama ariho ni fotokopi turasa cyane ah, aranankunda makura ikigeragezo cy'igikomere gikomeye bituma ngewe ubwanjye hari igihe umuntu afata umwanzuro mubi ariko nta mutima mubi afite ariko bitewe n'ibyo ahuye nabyo n'abo bagendana n'abakorana n'ibibazo bimaye agafata umwanzuro mubi mm. urumva itafata umwanzuro wo kumva nzitura mama wanjugunye nkahihorera icyatumye njya kwiga mm, ibintu byo kurwana shini bogisi funguvu bituma mm, hari n'ahandi nanyuze eh, nkora ikosi ndanambara si ngombwa gusobanura ibintu byose nicaye hano ariko ubwo ababyumvise barabyumvise eh, nari nzi ko nimbona kariya kuma ah, nzajya iwacu nkahera ku murongo tukumva mm. ariko nsanga itegeko ntiribyemera ibitekerezo byanjye eh, n'ibitekerezo by'akazi mfite nsanga ntibihura mm. ubwo rero niko kuvumiriya ndavuga ngo reka nihangane imana izakomeza inyomore nibwo rero naje kumva ko ngomba kuva mu byo ndimo nkigira gusenga ninjira mu gusenga niho naboneye ubuzima niho naboneye imibereho niho naruhukiye niho nabohokeye nkajya niyambaza abakozi b'imana bibavuga ngo nta muntu wagusengera ngo nta muntu ajye gute reka nkubwire ku kidendezi uwajyanye n'umurwaza yahavuye mbere sibyo yohana gatanu gatandatu amubonye arwaye amubonye aryamye amenya ko amaze igihe kirekire arwaye aramubwira ngo mbese urashaka gukira nta kindi yamushubije yamubwiye ngo muraye gucya ahubwo yamushubije ibibazo yamaze ngo ese urashaka gukira nabuze umuntu urashaka gukira simfite unjugunyamo urashaka gukira bose basiza mbese iyo heza gutunguye nawe <laughs> umubwira ibibazo byawe ariko ndashimira imana ko hari igihe nabwo ijya imenya ikibazo kiri ku kidendezi nubwo bahamutaye ariko imana yanze kumukoza isoni iramuhagurutsa iramubwira ngo ikorera ubwawe ugire gute ugenda ariko utibagiwe yuko uwajyanye n'umurwaza biravuga ngo uko amazi yihindurizaga uyu nguyu yajyaga kujyamo agasanga abandi bamutanzemo n'uyu munsi tuvugana eh, kubera uburwayi no guhaguruka byarangaga yajya kujyaho agasanga ufite umurwaza yamujugunyemo mm. n'uyu munsi tuvugana ubuzima bwacu imana ibufite mu kiganza cyacu mm. kabiri ntabwo imana nzayibona gutya arayivu nzayibona mu mirimo niduhura ungirire neza mbe mbonye imana nimura nurengere neza mbe mbonye imana ariko icyo nemera cyane ni uko imana ikora ibintu byinshi kandi bitangaje kandi ikagira abantu neza sibyo ikindi naraga gusoreza kugira ngo tuze gusenga hari abantu bajugunywe <coughs> batawe bameze bihebye bari ku mihanda barimo bazerera badafite icyerekezo buriya yakobo hari ijambo bamubajije baramubajije ngo imyaka yakavukiye kavukire ni ingahe arabwira ngo yakavukire ni makumyabiri n'itanu ariko iyo uruzerero ni mirongo ine n'itanu byanditse muri bibiriya uri kuvuga ngo hari abantu bafite imyaka yakavukire akaba ari mikeya ariko iyo uruzerero ikaba ariyo mwinshi rero nayo ndimo nkubwira muvandimwe ndabizi neza ko iyi cano abantu bayikunda ari benshi kandi inyuraho ibihumuriza ibihembura imitima y'abantu ntabwo twebwe dukeneye kuza hano ngo tuje ngo kugira ngo twereke abantu yuko dukaze ahubwo dukeneye kuvuga ibintu twebwe biturimo gutya arayivu ejo bundi hari umuntu wabajije ndamubaza nti eh, ko turimo tuganira ku bintu bijyanye n'imbaraga zirwanya abera ngo batinjira mu masezerano mubaza ikibazo ndamubaza ngo ari dawidi n'ibuye n'imana ni iki kishe goriyati mm. n'uyu munsi ntaransubiza ugomba kumenya eh, m1 ukamenya ibintu urimo icyambere nk'ubu hari ibigerageza abantu bahura nabyo bakavuga ngo ni ukubera ko ngo nakosheje ngo ni ukubera ko iwacu bantaye hari ibintu bitatu hari ikigeragezo cyiza ari imana ubwaki kizaniye mm. sibyo iyo usomye bibiri yosefu nakubwiye nta na rimwe imana yigeze imubwira yuko azaciririka mm. inzozi yabonye ubwa mbere yabonye ukwezi izuba n'inyenyeri byose byikubita imbere ye bisobanura ngo guhera ku babyeyi n'abakuru be bose bazamupfukamira ikintu kikubwira ko wavuganye n'imana nyirizina si uko ibyo yakubwiye uhita ubyinjiramo ako kanya live ahubwo ni uko ibyo yakubwiye binyurana n'ibyo urimo mm. niko imana ikora imana yabwiye yosefu ko azakomera ajya koza amasahani sibyo imana yabwiye yosefu ko azakomera ajya muri gereza yaba yamugaye ko azakomera ajya bamujyana mu imurikagurisha muri agisipo none se bihuriye n'iby'imana yamubwiye ariko finaroma icyo nkundira imana ikina finari abantu bavuga ngo aha ni aharenga imana ikaboneka bavuga ngo ibintu bikunda imana ikagaragara kuri finari mwami arota inzozi arota inzozi nta wundi wazishobora kuko bibiri igaragaza ko umwami yahamagaye abantu benshi bikabananira umwe muri mu bantu yosefu <coughs> yasanze muri gereza urabyibuka bari wari wikoreye ikiba kirimo imitsima wari umuhereza wa vino cyangwa umusutsi bose bari barusize ngo birabananira yosefu ageze muri gereza arabasobanurira ariko umwe muri wari wikoreye ikibo yosefu aravuga ati we bazaguca umutwe ngo ibisiga birira ku mutwe bazaguca umutwe umutwe bazawukuraho agisohoka urumva mwibuke ko mu bantu ba mbere batumye ahamagarwa batumye ahamagarwa aricyo kintu nagira ngo usobanurire abantu uyu munsi imana ishobora gutegeka igategeka gutya igategeka kugira ngo yikorere ibyayo buri wese kandi iyo imana itegetse arayumvira uw'imana ibwiye arayumvira uyu munsi tuvugana ikintu cyatumye yosefu ahabwa agaciro agahabwa imbaraga agahabwa icyubahiro yasobanuye inzozi zananiranye akimara kuzisobanura umwami amukora mu biganza aramubwira ngo tuzabona hehe umuntu uri mu mwuka wera nkawe wibuke eh, asobanurira umwami inzozi umwami ngo yabonye inka zirindwi zinanutse mm. n'izibyibushye n'amahundo arindwi y'amasaka ariko y'imishishi nta kintu kiriho umwami Yosefu aramuga ati imana yakubwiye ko ugomba guhunika ibiribwa muri iki gihugu ko hagiye kuba inzara kugira ngo inzara izatere muri iki gihugu harimo ibyo kurya no mu buryo bw'umwuka rero hari igihe inzara utera utarahunitse waramenyereye guhura n'abahanuzi waramenyereye gusengerwa waramenyereye kuya ariko hari igihe kigera wowe ubwawe ugapfukamunwa uti imana ndaguhamagaye nta wundi mpanze amaso wowe ubwawe ukihamagara imana kandi ikakumva nabonye imana yumva nabonye imana ikora nabonye imana irema amateka nabonye imana itanga agaciro abantu bakakwimya nabonye imana ishyiraho ibintu naje guhura n'imana iranyomora ngubwa neza n'uyu munsi tuvugana ntabwo njya apfa kugira umubabaro mba nicecekeye gutya mwigendeye gutya ariko iyo ndimo nganira wumva ko nishimye kwishima ntabwo ari ubutunzi bwinshi ariko hari imana yanyomoye dawidi niwe wabivuze neza aravuga ngo kuba mu nzu y'uwiteka umunsi umwe gusa bindutira kuba mu nyumba z'abakomeye imyaka ingahe igihumbi ndagira ngo rero tuze gusengana n'abantu we wajugunywe we watawe we wabuze icyerekezo uh, turarezimye ibindi wumva utari kumva neza ndaza kuguha nimero uzamvugisha hanyuma akandi sorejeho maze gukizwa nari nzi ko mu rusengero habamo abantu b'imana gusa nta bagiti mu jisho babamo hmm. nkimara kugera mu rusengero niba ari ikintu cyambabaje ni ibintu bibiri mama mbyarakanjugunya nshaka n'umugore tukamarana imyaka ine nkubita imyaka ine hmm. ibyo ni ibintu byambaje urumva ni igitsina gore gusa cyagiye kimbabaza nawe igihe nageze najya mpura n'umugore mu muhanda eh, namutanga kumubona uwo ari we wese nkahita amuhunga ariko ubu abantu bose ndi kubona ari abantu b'imana kubera komorwa n'uwiteka wambaza ngo se uwo wagukubise niwe mukiri kumwe bimeze gute igisubizo ndakiguha kuri telefone ibindi mbikubwire birambuye turi kuganira gutya kuri live kuri telefone yawe hanyuma ndashimira imana namwe tubashimira mumufasha akanya kanyu mukaza kugira ngo mu dukore ikiganiro kugira ngo abantu bakurikira cano yanyu bahembuke kandi bagubwe neza mm. ah, wenda tuzabonana ikindi gihe kirambuye tubahe ubuhamya burambuye cyane ariko abumvise ubu buhamya ndashimira imana ngewe porofete birestaye ko ari umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba kandi yuko iganiriza buri muntu wese itari ibye ngo uyareshya gutya asa gutya avuka ahangaha ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka imana iramwemera daniel yabivuze ngo abantu bazi imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakore iby'ubutwari icyankomerekeje cya kabiri ari uko nashatse umugore tukamarana imyaka ine nk'ubitwa inkoni z'umugore Eh, wakwibaza ati se wakubitwa gute yakurushaga imbaraga byaremeze bite mm. nari mfite itegeko ngewe mm. nagenderagaho mm. eh, nari mfite akazi katanyemerera gufata umwanzuro mpubutse nari mfite akazi katanyemerera kuba nakora ikintu icyo ari cyo cyose bitewe n'icyo ndicyo ariko nendaga kubwira abantu yuko imana ibohora ariko jya umugore iyo nabaga ndi ku kazi nari mfite abo nyoboye mm. ariko naba ndi mu rugo nanjye nkayoborwa mm. ndakubwiza ukuri madamu wanjye yarankotoraga n'ubu iyo mbyibutse ndaseka nkibaza bundi buriya nari byari byarangendeye gute ubundi hari umudayimoni witwa kimbira igiti ni umudayimoni mubi cyane utuma umuntu abura ijambo akabura agaciro ahavuka aho yashatse mu bo bagendana ukaba uri umuntu waho gusa uri baringa yigendera umeze nka kimwe kirinda ibigori mm. cyangwa umuceri mbese nari imeze nk'iki sinzi uko nayivuga nari imeze nka yibera aho ngaho uwo mudayimoni witwa kimbiri gitere nawe iyo yaguteye mm. agutera n'icyo bita icyangiro eh, hari n'undi rero abagande bavuga ngo witwa tura wasi mm. ni umudayimoni ukwicaza hasi mu buryo bwose ukaba utazamuka haba mu mwuka haba mu mubiri urumva hari n'umudayimoni wa gatatu witwa vakusente niko abagande bamwita va ku mafaranga nyine mm. wewe ukajya uyafata anyura mu biganza ariko atambuka yigendera umeze nk'akamashini kayabara <laughs> eh, eh. urumva uwo mudayimoni nawe ni mubi cyane mm. ubu muvandimwe tugira abantu benshi mu biganza byabo ibi biganza ubona binyuramo ubutunzi bwinshi ariko bakayoberwa uko bugiye pe hanyuma rero ndagaga kukubwira ngo imana yonyine niyo ifite urufunguzo rw'ibizakubaho mm. madamu twamaranye imyaka ingana gutyo nk'ubitwa kandi ifite agaciro mfite n'imbaraga n'ubu gutyo urambona gutyo ndeba urabona atari ibindi bindi nta mugore apfa kunyegera ngo ankubite mm. muvandimwe nakurya n’amenya ariko ntibapfa kunkubitira buferi eh. ariko njyewe <laughs> ndakubwiza ukuri yarankubitaga rimwe ndibuka mvuye ku kazi abuza umukozi guteka abuze umukozi kufura nje urezi ko hari igihe umuntu agera mu gashonje ashonje nsanzwe nta kintu ugenda avaniye kagewe nirwaneho ushaka icyo gutamira afata nari maze gufatisha imbabura kuko gazi yari yashize hmm. eh, afata imbabura amaze kwifatisha amenamo amazi hanyuma afata ya makara amenyemo amazi ayamena mu mutwe ibyo ngibyo ndabyihanganira kuko hari hari itegeko rivuga yuko umugore numukoraho bikasohoka ugomba gufungwa noneho n'urwego rwanjye ninjye wagombaga kuba namucungira umutekano urumva ntabwo ari njye wagombaga kuwica mm. bituma rero nihangana gutyo muri urwo buryo nemera inkoni z'umugore kugeza ubwo ngewe ubwanjye twari tujyanye abana babiri yaje gufata abana ntahari abasiga mu rugo ari cyane arigendera amaze kugenda ashakwa n'umuhungu w'umuturanyi twari duturanye urumva niba ari ikikomere kindi nacyo nahuye nacyo nicyo ngicyo mm. urumva hari ukuntu umugore ashaka kugucika akagenda akajya aho utazi akajya ahantu utazi utanamwumva mm. ariko reba ahantu yagiye akajya kuvoma anyuze ku irembo iwawe muri make bakuriye agapapu wari wagapapu birenze n'agapapu Mm. Eh, kuko sinzi urwego nabishyiramo buriya agapapuro hari igihe umuntu agapapuro agatakara hasi ugahita umutanga kubifata mm. ariko noneho ibyo uwo muhungu yankoreye birenze agapapuro umugore nawe kugira ngo anyemeze buri mwanya yabaga agiye kuvoma yabaga agiye ku isante mm. kandi yanyuraga iwanjye ibyo nabyo byarankomerekeje kugeza mu rwego nabuze ikintu nkora buriya hari igihe umuntu ahura n'ibibazo hari igihe umuntu yanga gusenga neza agasenga ibibazo byaje ariko reka sishikariza abantu bakurikiye yero tivi mujye muza mbere ibibazo bitaraza mujye muza mbere mutarahomba mwebwe mucuruza mujye muza mbere mutarahura n'intambara mu rugo mujye muza mbere mutarahura n'amatage cyangwa ibibazo bikomeye mubanze muyoboze imana inzira y'icyo mwakora rero naje kugira umugisha eh, rumva uyu mudamu wankubitaga najya gusobanura abantu bave mu rujijo ntabwo ari we tukiri kumwe mm. urumva twari dushakanye tudasezeranye akimara kugenda imana inkorera akantu keza kameze gutya uwo mugabo wamutwaye bahita barasezerana hmm. urumva ubwo hajemo umupaka hagati yanjye nawe biba byemewe kuba nafata undi mwanzuro nanjye nkashaka ubwo hmm. ah, akimara yasezeranye mu kiliziya gatulika asezerana ku murenge hose hmm. ubwo mba mbohotse gutyo aribwo nahise ninjira mu bintu by'imana cyane nangira gusenga bavandimwe mukuru iki kino kiganiro mwiyegereze imana musenge iwanyu byaranze ku nshuti biranga mu kazi biranga ku isoko nta kiriyo ubuzima busigaye ku isoko nyongere mbasubiriremo ku isoko nta kiriyo ubuzima busigaye ku isoko muze twegere imana dusenge niyo itajya itetereza abayisunze mm. rero muvandimwe naje kubona nyine imana yaranshumbushe nyine urabyumva Mm. uyu mujyi niho nakorewe muri uyu mujyi abana banjye bafite eh, mu makuru mfite ntabwo ari uguharabikana niwe wanyihamagaye yambwira ati nubwo nagutaye nirukiye ngo ibyinshi ariko n'uwo nasanze nawe ntituri kumwe mm. eh, bya bintu by'abanyarwanda ngo wirukira ugusiga ugasiga wirukira ugusiga ugasiga ugusanga yego ubwo rero urumva mu buryo abayemo batandukanye nawe babyaranye abana bane urumva ubwo agize abana batandatu hmm. ariko abanyegera bafite bari mu gituza cyanjye imana yamuhaye uburyo bwo kuba baba bari kumwe nanjye kandi bararya barambara babaho uko imana ibishatse nta kintu ushinja uwiteka ariko urumva ko imana niyo yanyomoye ibikomere reka ashishikarize cyangwa mbwira abantu wenda baba bababaye muri ubwo buryo babwire ngo hejuru y'imbaraga z'abantu hari imbaraga z'imana muvandimwe uba yero TV hari igihe abantu bagira ngo imibereho yawe nibo ariko ntabwo ari bo imibereho yawe ni imana kubera ko iyo umuntu akugiriye neza ntabwo ubona umuntu ubona imana yakugirira neza nabwo ntubone iyo umuntu aguhemukiye ntabwo ubona umuntu ubona satani yakugirira neza ukabona imana rero ntiwite ku byo wumva n'ibyo abantu batekereza kuko nabonye imana inyuze ijwi mu majwi ikavuga ijambo ikavuguruza amagambo imana inyuza ijwi mu majwi ikavuga ijambo ikavuguruza amagambo ni umufasha rero utabura kuboneka byagura mu makuba ndamushimira kuko yanyomoye ingoma uyu munsi eh, yarashumushije nakoze ubukwe nambara ikoti karuvati mudamu wanjye yagarura urundi rwanjye yitwara Imana venasiya yamaye yashumbushije ah, ubu turi kumwe kandi tuguwe neza turashimira imana ndumva ah, nasengera abantu bahuye n'ibyo bibazo ni benshi ni benshi muvandimwe ntirengagize ko hari abantu babana ari kumwe ariko baratandukanye mu ibanga hamwe afite icyumba kindi afite icyumba cye mm. ibyo tuzabiganira ikindi gihe eh, harimo n'abantu baba baradevurushije mu ibanga bakaba bagahurira muri salo gusa mm. ariko ntawe uvugisha undi rero ndemera imbaraga z'imana ko zigikora eh, samusoni niwe wahuye n'ibibazo bikomeye ariko ageze mu kaga karekare hagati ya filisitiya abwira imana yibwira ngo wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe arayibwira ngo kandi wibuke ko narwanya ishyaka asenga ku murongo wa makumyabiri n'umunani aravuga ngo w'igice cumi na gatandatu baca abacamanza cumi na gatandatu makumyabiri n'umunani nibwo yasenze ari hagati y'abafilisita bagiye kumwishima hejuru aravuga ngo mana uwiteka ndakwinginze umpa imbaraga aka kanya gusa kugira ngo mporere amaso yanjye yombi abafilisitiya abafilisitiya bari bagiye kumwishima hejuru byarangiye rero hari igihe abantu bategura ibirori byo kwishima hejuru y'abandi ariko imana nayo irimo itegura ibindi ndashimira imana ko abantu bategura ibirori byo kwishima hejuru imana nayo irimo igira gute itegura ibindi mm. imana rero ibaha umugisha mwebwe mwari mukurikiye rero tivi turabashimiye mwari mugana na porofeti biresitaye reka dusengane nawe wewe wajugunywe wewe ah, ubayeho mu buzima bubi mu rugo rwawe nta mahoro ufite nubwo bigaragara abantu barabizi ko ukomeye pe abantu barabizi ko uri n'umutunzi abantu barabizi ko ufite ubushobozi bwose ariko nta mahoro ufite umeze nkande nka zakayo zakayo yabuze amahoro yayabonye ariko yuriye igiti eh, agiye kureba yesu nabwo agiye kumureba asanga abantu ni benshi hari ibintu byinshi byitambika kugira ngo utinjira mu masezerano yagiye kumureba asanga ngo abantu ni benshi kandi birigaragaza ko yari mugufi biravuga ngo yurira igiti ariko iyo nsomye bibiriya nta hantu na hamwe zakayo yigeze anyeganyeza amashami ngagaragarize yesu ko ari mu giti ahubwo yesu ubwo yageze munsi y'igiti amenya ko zakayo ari hejuru ndagira ngo yesu nagera iwawe amenye ibyawe byose yesu agutekerezeho yesu akwigeho kugira ngo nawe wururuke mu bibazo urimo wururuke ko yambwiye ngo kuko nkwiye kurara iwawe kandi nkwiye kurara iwawe ngo bose bavuza induru bamwe batora amabuye abandi batora ibiti ariko Yesu aravuga ngo ndarari wawe rero reka nkubwire ngo eh, amagambo yose wakumva bakuvuga ibi mashyari biki byose ndashaka kubwira ngo niba Yesu aje ararari wawe nta kabuza hari ijambo zakayo yavuze rikomeye kuko bamwe baravuze ngo Yesu agiye kwirarira ku mukire zakayo yongeraho ijambo rivuga ngo jyewe abo nambuye ndabariha ndabakubira inshuro zirindwi abakene ndabaha kimwe cyakangaye cy'ibyo ntunze bose biyumvamo baravuga ati wa muntu koko arahindutse ariko byanga byakunda yesu yataje kandi kwa zakayo ndagira ngo kubw'iki kiganiro uyu munsi yesu atahe mu mutima wawe yesu atahe wawe eh, bindi tuzabiganira nyuma imana ibavugisha nuko rero imana ya nyomoye ingoma irantabara ngirira neza niva gutabarwa muzi ko umuntu watabawe ari amafaranga ari ubutunzi ari amamodoko ya ikintu cya mbere yesu yavuze yaravuze ngo mbasigiye amahoro atari nk'ay'abisi batanga urumva muvandimwe mm. amahoro atari nk'ab'isi batanga urumva ni ikinyuranyo kirekire mm. urumva hari amahoro ab'isi batanga urumva ko nabo bayatanga ariko y'agahe gatoya ariko yesu atanga amahoro y'ibihe byose reka dusengane imana mu izina rya yesu mana turagushimiye tugushimiye ko hari abumvise ubu buhamya cyangwa se eh, amagambo yose tuvugiye hano kuri cano yero tivi ariko bagiye kubohoka bagiye kugubwa neza bagiye kubona amahoro yo mu mutima kandi ukaba ugiye kubasanga ukaba ugiye kubaganiriza ukaba ugiye kubahumuriza ukaba ugiye kubumura ingoma nk'uko wangenje ndetse n'abahuye n'ayo matajya akomeye ukaba ugiye kubashumbusha kuko uri imana ifite eh, ubutunzi bwinshi mu biganza ni wewe utoranyiriza umuntu ibimukwiriye ni wewe uzi ikigomba kubanza ku buzima bw'umuntu turagushimiye rero kuko natwe tugufite ntabwo twifuza undi murengezi uko tuyoboye turabishimye kandi biratunyuze urakoze komeza ube mu ruhande rwacu Eh, ube mu ruhande rw'abakurikiye yero TV ube mu ruhande rw'abantu bababaye mu ruhande rw'abantu batishimye nabo wongere ubaha ibyishimo mu izina rya Yesu amen yari porofete birestaye imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu